¿Cómo están ustedes? ¿Están inspirados? ¿El momento Licey? Creo que sí, creo que estamos bien, inspirados y, gran, esa gran emoción que se siente en, el dogado, en el dogado. Tenemos que seguir así, ya que venimos así de los, últimos partidos en la serie de Gran Robin. Creo que eso ha sido un buen enfoque para nosotros. te colocas en home play, Me llega un momento en tu mente de si supiera que nunca, de verdad creo que lo que trato de, de hacer mi trabajo y poner la bola en juego y nada, gracias a Dios puedo salir cuatro. Juan, que no a hablar de, del equipo, está bien inspirado. ¿Consideras que al momento de que en los giro de ahí en adelante el equipo se levantó la cabeza y, y, Creo que sí, de verdad, cuando nos tiraron ese los fue algo como no diría un sentido vergonzoso para uno, ya que eh, tenía, yo nunca la hubiese visto la pelota invernal en el tiempo que tengo jugándola y me tocó vivirlo, para mí fue bien duro y creo que de ahí en adelante levantamos la cabeza y hasta solo seguimos con ella arriba. ¿Qué significó para ti, Juan? parte de la historia al sacarle en el Javier y darle la victoria al equipo? Oye, para mí fue una emoción bastante grande. Creo que darle la victoria al, equipo, más en el momento que necesitábamos para poder pasar a las finales, fue algo que me llenó de mucha emoción.